Quando a gente fala em, por exemplo, ocupação do espaço público e a construção desses espaços que são comuns, eles são também estratégias, são estratégias de existência. Quando a gente pega as festas de rua, por exemplo, ou o próprio carnaval de rua, ou a virada cultural, as pessoas precisam estar no espaço público para poder construir a cidade que elas querem. Por que, que a população negra sempre ocupa a rua? Porque quando você mora num barraco de madeira na periferia, 5 por 5 a rua passa a ser uma extensão da sua moradia. É ali que elas estão construindo o seu próprio território, assumindo, assumindo essa identidade territorial. Essa noção de comum passa a ser uma novidade quando a gente olha para São Paulo e principalmente para a região central. A gente está falando de pessoas, um, que não estão acostumadas a lutar pela sua própria existência, pela construção da sua existência, e dois, que passaram quase metade da sua vida confinadas, em prédios, condomínios, esse tipo de coisa. E essa situação mudou no, em São Paulo nos últimos 15 anos, é quando as pessoas começam a ocupar mais as ruas e a partir disso a gente começa, começa a construir um outro tipo de cidade. A gente começa a pensar a mobilidade, e aí o ciclismo e o uso da bicicleta protagoniza o cenário. A gente começa a pensar como a gente se alimenta, e aí a agricultura urbana, a agricultura familiar também ganha centralidade. Todos esses aspectos da construção de uma cidade, fundamentais para a construção de uma cidade saudável, passam a, a, ser, a ser uma questão a partir do momento que as pessoas estão na rua. O comum, o espaço público, é um espaço de construção mesmo de política. A língua portuguesa é a única língua que tem uma expressão que é hiper redundante, que é de política pública. Falar política pública é a mesma coisa que você falar política política. A, a política se pratica no espaço público. Então a minha área de atuação é a gente usa a cultura como forma de atrair as pessoas para o espaço público e a partir daí fazer construções políticas para a cidade. É muito mais difícil você reunir as pessoas para construir um país e é muito mais fácil você reunir as pessoas para construir o bairro, construir a rua. Entender que aquele espaço é, é um espaço que tem que ser construído por todo mundo.